Vamos resolver na bala Kid, na balinha Juca. É tudo de boa aí, moçada, sem fritar tá a cabeça. Tá certo? Não tem namorada, fica na mão.